сууда ээрибеген негиздердин ажыроосу пробиркада жездин э гидроксиди салынган аны ысытабыз кара түстөгү заттын пайда болуусу жездиноксиди пайда болгондугун далилдейт